થાય આ વિડીયોને સેલ્ફ લર્નિંગ માટે હું કેવી રીતના એડિટિંગ કરું છું એનો એક મેં રફ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યો છે કે મેં આ વિડીયો કેવી રીતના બનાવ્યો તો એ વિડીયો શું છે અને કઈ રીતના મેં એને એડિટ કર્યો અને એને કઈ રીતના કલર ગ્રેડ કર્યો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સ્ટેપ્સ અગત્યના છે કે કયા સ્ટેપ પછી શું કરવું તો આ મારા પર્સનલ યુઝ માટે બનાવવું જોઈએ તો સ્ટાર્ટ કરું સૌથી પહેલાં તો બધા વિડીયો શૂટ કર્યા પહેલાં એક કોન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં રાખવો પડે કે કઈ પ્રકારનો વિડીયો બનાવો છે એની અંદર કેવા શોર્ટ્સ જોઈ છે એના માટે શોર્ટ સિલેક્શન પહેલાં તો કરવું એક રફ આઈડિયા માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ કે શું વિડીયો બનાવો છે શું પર્પઝ છે મેં આ વિડીયો બનાવ્યો છે જસ્ટ વિડીયો લીધા છે અને એમાંથી વિડીયો બનાવી દીધો રેન્ડમ વસ્તુ પિક કરીને મેં એક સ્ટોરી બનાવવાની કોશિશ કરી કે આમ નોર્મલી જેટલા બી વિડીયો આની અંદર યુઝ કર્યા છે એ બધા મેં એક ફોટો ફોટો વોકની અંદર સ્ટ્રીટમાં જઈને જસ્ટ વિડીયો લઈ લીધા અને પછી ઘરે આવીને એને સ્ટોરી રીતના એક ટાઈમલાઈન જેવું બની લીધું જે અત્યારે આમાં આમાં ટાઈમલાઈન જેવું લાગે સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધી બધે મેં મારી સ્ટોરી મૂકી દીધી હવે મેઇન વસ્તુ સ્ટેપ પહેલો એ છે કે તમારી ટાઈમલાઈન પહેલાં પ્રોપર બનેલી હોવી જોઈએ એના એની અંદર જે કટ્સ અને એડિટ જોઈએ છે આપણે જે કયા વિડીયો પછી શું આવશે એક સ્ટોરી લાઈન જે ફિક્સ હોય જેને આપણે એડિટ કરીને કઈ વસ્તુ સ્લો મોશન બનાવ્યું છે કઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકવી છે એ એક વખત બનાવીને રેડી કરવી પડે જે અહીંયા મેં કરેલી છે અને પછી કલર રીડિંગ ચાલુ કરાય કલર રીડિંગ કરતી વખતે સૌથી પહેલાં મેં એવું કર્યું છે કે મેં એક આખો બેઝ પણ બનાવ્યો બેઝ ગ્રેડ લેવાનો આ બેઝ ગ્રેડની અંદર મેં કલર ફિનાલે યુઝ કર્યું છે અને એમાં ટેકનિકલ ફિનેસ્ટાઇલ છે જે ફાઈવ ડી માર્ક ફોર માટે યુઝફુલ હોય છે એ અને થોડુંક કલર સેચ્યુરેશન સેટ લો કરીને થોડોક ચેન્જીસ કર્યો છે જે બેઝિક ચેન્જીસ કહેવાય આ બધું જે ચેન્જીસ છે એ બેઝિક કહેવાય અને ટેકનિકલ ફિનાન્શિયલ જેટલો નાખો એટલો નાખી શકે તો આ તો બેઝ કોણ જે દરેક વિડીયોમાં સેમ હશે જેટલા બી વિડીયો છે એમાં બેઝ કોણ સેમ હશે એનું કારણ એ છે કે એક વખત વિડીયો નાખ્યો આમાં એ રો ફૂટેજ છે એને આપણે એડિટેબલ બનાવવા માટે જસ્ટ હું જ્યાં સુધી જાણું છું ત્યાં સુધી એને એડિટેબલ બનાવવા માટે કાં તો પછી એની અંદર કરેક્શન કરવા માટે કે વ્હાઇટ બેલેન્સ આટલું હોવું જોઈએ કલર બેલેન્સ આટલું હોવું જોઈએ બટ જનરલી પર્પઝમાં એના માટે એક બેઝ ગ્રેડ કરવાનો આપણે એ બધા બધામાં કરી નાખ્યો લુક ગ્રેડમાં આપણે પર્ટિક્યુલર વિડીયોમાં શું લુક રાખવો છે સપોઝ મારે આની અંદર એક છે શોર્ટ હવે આ શોર્ટ છે આ શોર્ટમાં મારે શું લુક રાખવો છે એ મેં પહેલેથી ડિસાઈડ કરેલું છે તો એના પ્રમાણે મેં એની અંદર કરેક્શન કર્યું છે એવું નહીં કે જસ્ટ એક ટોન આખો અલગ છે બીજો ટોન એમથી અલગ છે એનાથી શું થશે કે કિસ ફિલ્મ જે તમે જે બી વિડીયો બનાવતો હતો એમાં અલગ અલગ ટોન હશે તો એ ડિસ્ટ્રેક્ટેડ લાગશે એ સ્ટોરી લાઈન બેઝ નહીં લાગે તો તમે જોશો તો મેં આની અંદર આની અંદર મેં બેઝિક જે કહેવાય બધામાં એક સિમિલર ટોન પણ આપ્યો છે કેમ કે આ વિડીયો છે એની અંદર મેં બેઝિક લુક ક્રિએટની અંદર આ એક ટ્રોનની લટ છે મેં નાખ્યો છે મેં એના જસ્ટ અમુક પર્સન્ટેજ એડ કરી નાખ્યા છે એ જેટલા પર્સન્ટેજ મારે જોઈતા હતા માં એકવીસ ટકા જણાનું વધારે તો જેટલું જોઈતું હોય એટલું રાખીને મૂકી દેવાનું બાકી બીજા ફ્રી ટોન હતા કે જે એના પ્રમાણે સારા લાગતા બટ મને પર્સનલી માઇનર ટોન એડજસ્ટમેન્ટ જ ગમે છે કે વિડીયોમાં વધારે આખો ફેક બનાવો એના કરતાં થોડોક ફિલ્મ જેવો લુક આવે થોડોક માઇનર તો એ સારો રહે એ પ્રમાણે આ એક ટાઈમલાઈન પ્રમાણે બનાવી જોઈએ અને એક્સપોર્ટ કરતી વખત એક્સપોર્ટમાં ધ્યાન રાખવાનું એ છે કે આપણે કોઈ બી રીતે એક્સપોર્ટ કરવી હોય તો ફર્સ્ટ માસ્ટર ફાઇલ જે આપણે બનાવી એ આપણે એચ ટુ સિક્સ ફોર કાં તો પછી આ Apple product four two two જે છે એ બનાવી દેવાની સૌથી પહેલાં એક મોટી ફાઇલ સાઇઝ જેનાથી આખી ટાઈમલાઈન આખી ટાઈમલાઈન જે છે એ એક એમઓવી ફાઇલ બની જશે પણ એ હાઈ રિઝોલ્યુશન ફાઇલ છે જેમાંથી આપણે કોઈ બી પ્રકારના વિડીયોઝ એન્કોડ કરી શકીએ કોઈ બી ફોર્મેટના બટ આ એક મોટી ફોર્મેટની ફાઇલ છે ડોટ એમઓવી આવે છે એ આપણે એની એક માસ્ટર ફાઇલ કરી શકીએ રાખવાની જો આપણે આને પ્રોજેક્ટ ડિલીટ કરી દઈએ કારણ કે પ્રોજેક્ટમાં ફાઇવડી જોડે કામ કરતા પ્રોજેક્ટનો ફાઇલ ડેટા બહુ જ વધી જાય છે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ કે બસો ને આડત્રીસ જીબીનો પ્રોજેક્ટ થાય છે તો મારી પાસે અત્યારે ખાલી ચાર જીબીનો સ્ટોરેજ છે તો ઓલમોસ્ટ ત્રણસો જીબી કન્ઝ્યુમ કરે છે પ્લસ વિડીયોના બી અલગ એના બી આઈ થિંક ચાલીસ જીબી જેટલા તો એના હશે જ વિડીયોના તો આખો એક પ્રોજેક્ટ છે એને વધારે ટાઈમ લાગે આ આ બધી વસ્તુમાં આ પ્રોજેક્ટ ડિલીટ કરવો હોય તો તમે એપલ પ્રોગ્રેસ ફાઇલ રાખી શકો બરાબર અને આપણે જે એક્સપોર્ટ કરવો છે જેમ કે યુટ્યુબ પર એક્સપોર્ટ કરવો છે ફેસબુક પર કરવો છે એના માટે મેં મારી પર્સનલ રિસર્ચ કરીને થોડીક બનાવી છે કે બહુ કોમ્પ્લેક્સ નથી જતો હું કોમ્પ્રેસર બી યુઝ નથી કરતો બટ મારી પ્રોપર સ્ટાઇલ છે જે હું જસ્ટ માસ્ટર ફાઇલમાં જઈને કોમ્પ્યુટર જે આવે છે અને એમાં બેટર ક્વોલિટી કરી નાખું છું એટલે મને એક સાતસો આઠસો એમબીનો એટલે અપ્રોક્સિમેટ થોડોક હોય છે વધારે એમબીનો video but high quality video મને મળે છે કમ્પેરેટિવ ટુ અધર પ્લેટફોર્મ્સ જેમ કે એચયુસી ફોર છે એ છે આ સપોર્ટિવ અને દરેક પ્લેટફોર્મ પર કામમાં આવે એવું એફસીપીએક્સમાંથી એક સેટિંગ મને ખબર છે બાકી હું પર્સનલી યુટ્યુબ માટે અને એના માટે આ જ સજેસ્ટ કરું કારણ કે આની અંદર હાઈ રિઝોલ્યુશન હોય છે અને આનથી લો ક્વોલિટીમાં એન્કોડ કરીએ આપણે તો યુટ્યુબની અંદર એનો વિડીયો સેવન ટ્વેન્ટી કરતો બતાવી શકે હાથોની ક્વોલિટીમાં ફેર આવે છે પછી હું એનું વર્કઆઉટ કરું છું એ ક્વોલિટી કેવી રીતના વધારે લાવી શકાય બટ આ જે મેં વિડીયો બનાવ્યો છે આ યુટ્યુબ પર મૂકેલો છે મને આમાં થોડો ક્વોલિટીનો ફેર લાગે છે કેમ કે મેં આજે વિડીયોને એડિટ કર્યો છે કે જેના પ્રમાણે એની ડિટેલ તો છે વિડીયોની બટ એ યુટ્યુબ પર મેં નાખ્યું તો એમાં એટલી વિડીયોની ક્વોલિટી નથી આવતી કાં તો ઓછી થઈ જાય એનું કારણ તો મને નથી ખબર પણ મેં આ જેટલા બી વિડીયો શોર્ટ કર્યા છે બધા ફાઈવ ડીમાં ફોરમાંથી ચોવીસ એકસો પાંચનો લેન્સ લગાવીને અને અપ્રોક્સિમેટ સો આઈએસઓની જ આજુબાજુ છું બસો આઈએસઓ અને મેક્સિમમ ચારસો આઈએસઓ એમથી વધારે આઈએસઓમાં યુઝ નથી કર્યો તો મને ડાયનેમિક રેન્જ મળવી પડે મળવી જોઈએ બટ એક કારણ હોઈ શકે કે જો મેં કસ્ટમ પિક્ચર પ્રોફાઇલ વાપરી જો મને સિનિયર સ્ટાઇલ એટલો આઈડિયા નહોતો તો કદાચ સિને સ્ટાઇલથી થોડો ફેર પડી શકે બીજો ફેર એ પડી શકે એડિટિંગનો કે હું કેવી રીતે એડિટિંગ કરું કદાચ મેં આને ખરાબ એડિટ કર્યો હોય તો એડિટિંગથી બી ખાસો ફેર પડી શકે તો જસ્ટ આ એક સિમ્પલ વિડીયો છે મારો એક્સપ્લેનેશન કે વિડીયો કઈ રીતના કોઈ બી પ્રકારના વિડીયો આપણે એને કેવી રીતના બનાવવા અને કયા સ્ટેપ પ્રમાણે આપણે એને કરવાનો રફ આઈડિયા તો